пока я мирно деградировал, смотря канал Тим Тим, вот такой вот видосик, э, ко мне зашла мама и сказала делать уроки. Когда я типа писал примеры, типа писал, я подумал, а что будет, если снять, короче говоря, и залить его на просто канал. Так я решил и сделать. Я выложил этот ролик и подумал, а вот получится популярность, деньги, слава. И тут ко мне зашла мама и ска... тут ко мне зашла мама и сказала, так, ты, чего бездельничаешь? А ну-ка быстро сделал уроки. Ну ладно, ладно. Когда я типа писал, да, да, писал, э, я, я ничего не делал, просто смотрел в экран. Э, я что-то говорил, и тут я решил посчитать на калькуляторе, что у меня пока денег нет денег на новый телефон. Э, когда я типа дописал, я просил, я сказал, мам, я очень устал, я, наверное, пойду посплю. Э, ну все, я, я, наверное, пошел спать. Э, мама согласилась. Если вы хотите больше таких видео, короче говоря, то давайте на этом видео наберем 7 лайков. Всем пока-пока!